trekker chevrolet o'zi yonadi lekin o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mashinalar hali ham avtomatik ravishda nima dedingiz siz haligi ogohlantiruvchi signal a bor yo eksportda bor lekin biz ham xaridormiz biza ham bozor uchun belgilangan sotilayotgan yo ular uchun hamma narsa bor biza uchun yo'q bo'lsa salgina odamga tegib ketadida marhamat to'g'rimi shu ular mijozu biza mijoz emasmi buni o'ylash kerak buni mana avtomobil ishlab chiqaruvchilarimiz manimcha o'ylab ko'rishadi и vakolatli davlat organi ham bunga nisbatan talabini qo'yishi kerak va bugun emas buni o'sha necha yillar oldin qo'yish kerak edi hozir biz e, endi ochiq aytganda bir narsani tan olishda xohish bo'lmayaptiki biz haydovchilarga nisbatan adolatsizlik qildik shu paytgacha avtomatik shunaqa farasi yonmaydigan haydovchilarga nisbatan adolatsizlik qilib buni tan olgimiz kelmayapti lekin fakt shunaqa bo'lgan endi jahonni rivojlangan davlatlari amaliyotdan kelib chiqib shu narsa qilindi deydigan bo'lsa marhamat qilib jahonni shunaqa amaliyotini oladigan bo'lsak oxirigacha olish kerak yevropa mamlakatlari ikki ming o'n birinchi yilda shu narsa joriy qilingan vaqtda bu avtomobil ishlab chiqaruvchilarga nisbatan joriy deb haydovchilarga emas nisbatan emas xuddi shundoq mm. marhamat undan tashqari ikki ming o'n birgacha shunaqa avtomatik shunaqa qurilmasi bo'lmagan haydovchilarga nisbatan umuman jarima jazosi qo'yilmagan ularga majburiy emas bu biz hozir hammasini bosh ketidan jarimaga tortib yuribmiz odamlar nimaga norozi bo'lmaydi albatta norozi bo'ladida keyin to'g'ri tushunish kerak ko'pchilik odamlar norozi bo'lgan narsadan biz deputatlar ham norozi bo'lamiz shu narsa bizga ham yoqmaydi ochig'i ba'zi holatlarda aytishyapti sizlar nega aksinchasini targ'ibot qilishinglar kerak to'g'ri bo'ldi deb qarab qanaqasiga targ'ibot qilamiz to'g'ri bo'ldi minglab odamlar shuni noto'g'ri bo'ldi deb turibdi mana shu yerda ko'rsatilayotgan narsalar bo'lmasa nima odamlar uyushtirib o'zlari o'ylab topyaptimi endi shularda real bo'lganligiga nimadir shuni tagida haqiqat yotibdiyu uni tan olishimiz kerak o'z o'zidan odamlar shuni yonib ketib shunaqa bo'ldi deb qo'ymasa kerak endi hozir biz statistikani qo'yib yo'q bular noto'g'ri bular nohaq degan masalani qo'ymoqchi bo'lyapmiz va bu gaplarga kim ishonadi Men shaxsan umuman ishonmayman ishonmadim ham ochig'i chunki men ko'zim bilan ko'rib turgan narsani o'zim bilaman nima qanaqa bo'layotgan endi e, ikkinchidan agar fuqaro haqiqatdan fuqarolarda o'sha yo'lovchilarni hayotini xavfsizligini ta'minlash degan masalaga ko'proq urg'u berilyapti unda rost to'g'risini aytish kerak xavfsizlikni 100% ta'minlab berish iloji yo'q agar 100% ta'minlash kerak bo'lsa umuman hech kimga avtomobil haydashga ruxsat berish kerak emas hech kim haydamasin bo'lmasa ana yuz foiz hamma shunda xavfsiz bo'ladi uni ham iloji yo'q xavfsizligini ta'minlaymiz xavfsizligini ta'minlaymiz deyapmiz lekin marhamat adekvatni qaror qabul qilaylik haqiqatdan ular ham norozi bo'lmasin birinchi ishlab chiqarishga joriy qilib keyin birinchidan ishlab chiqarishga nisbatan joriy qilinsin marhamat bular ishlab chiqarsin u yevropani talablariga mos javob beryaptimi o'sha chet elni o'sha fuqarolari yoki yirik yirik kompaniyalar bularni o'sha bizni jm avtomobillarimizni tan olyaptimi haqiqatda sifati yuqori deb agar bizni aholimiz bizni odamlarimiz tan olmasa ularni tan olmay olganlik nima keragi bor avvalo biz o'zimizda odamlarga mijoz sifatida tan olmasa deng yo'q o'zimizda ishlab chiqarilgan narsa o'zimizni haydovchi o'zimizni mijozlarni avvalo tan olish kerakmi o'zimizni fuqarolarimiz ham tan olishi kerakmi haqiqatdan ham sifatli narsa berdi nimaga ikki xil variantda ishlab chiqarib ikki xil variantda taqdim qilishimiz kerak mana mana shu yerdan boshlanyapti o'zi hamma gap keyin undan unga yo'q yo'q hozir fikrlarni tugatsinlar tashqari chunki bular ham haqda texnik qoidani amaliyotga kirish masalasi qoidani amaliyotga kirish masalasi haqida gapiryapmiz xo'sh jamoatchilik o'rtasida haqiqatda normativ huquqiy hujjatlar portaliga qo'yilgan bu narsa muhokama qilindi boshqa lekin biz o'sha muhokama qilingan va taklif berilgan masalalar oldik oddiy fuqarolar kerak bo'lsa mutaxassislar bergan taklif birortasi inobatga olinmagan inobatga olinmaydigan taklif qaror bo'ladigan bo'lsa muhokamaga qo'yishni nima keragi bor edi mana hozir biz shunaqa murojaatlarni olyapmiz shunaqa takliflar bergan edik qancha lekin birortasi hisobga olinmadi deb xohlasang ham xohlamasang shuni qilasan sanga nima yaxshiligini biz yaxshi bilamiz degan qabilda ish bo'lgan to'g'ri balki man adashayotgandirman lekin man shu e, umumiy o'sha jarayondan kelib chiqib fikr qilishga harakat qildim